Take a big فيلا ما تبكيش يا يما تروح في بابا روح بلا بلا دماري واحد فيكم ما طاري رجلا ماشي كل طاري يا يا يا سلام عارف داري بس كيف ما جاري نشد البنطة في ديمان نرح الكعبة في خيمان تقلوب وكريتك بالموني ما جوب العربي بلا خسارة الشيطان وما تطرديش شدة في وما تقول على تسمعني وما الشيطان منكوسة جاك طالع لابورة هنا فاتي لابورة بيسبورة وبيسبورة فطلوا من السوق فاتكا سوق فوتا سوق حرم العسوق تسيني لك موناليزا من باتسوق على بيكاسو صوتي فوق الميدا قنطة فينا في الرقبة مربوطة سادة نفسي حرة بتزين مشدودة ما دبينا هجرة من برمودة ما دبينا رابقة بالبرية في في خفا يا من مقودة لي تلقيتها طيبة تخلع في موطة بلي اسبع خف وسيبة يتفضحنيش قرية من متاعي ما تيجي نكتاك مثل كباعي عقبها صاحبي حلها بسنانك اني في الطاحلك سبقت لسانك ديرها كيف ما تسلم نصيب ولا ديرها في دير في بالك ما تسالك حاجة تقوم ولا تسوم راه فرتاح كتب عليا الزواليح سما ضاوية وقلوب الناس ناسية يا شما وعلاش طافية انا مغبون والناس زاهية شدني راسي وكاع ماكولة جيبو الكاطي والكورونا طاح الصوالي في الموني مار ديرو يا صوتي فوق الموني مار دير العظمة مكانك ويفهمها صاحب الموني كشكارة فايدة ميني N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de s'abonner et activer la notification pour ne pas rater aucun de nos prochaines vidéos.